паскаль шарын колдонуп эксперимент жасайлы бул ар кайсы жеринде кууш тешиктери бар көңдөй шар жана ага поршень бекитилген түтүк аспапты суу менен толтуруңуз андан кийин поршень басыңыз шардын бардык бардык тешиктеринен суу төгүлөт бул биз түтүктөгү суунун бетинде пайда кылган басымдын суу аркылуу бардык тарапка бирдей тарай турганын көрсөтүп турат топ түтүнгө толгон болсо ошол эле таасирди байкоого болот түтүн да өзүндө пайда болгон басымды бирдей баардык тарапка текши таратат суюктуктар менен газдардын басымдын баардык тарапка өтүшү алардын молекулаларынын кыймылдуулугу менен түшүндүрүлөт молекулалардын кыймылдуулугу суюктуктун жана газдардын катмарлары менен бөлүкчөлөрүнүн бири бирине салыштырмалуу ар түрдүү багыттарда эркин жылышынан көрүнүп турат молекулалардын кыймылдуулугунан улам поршень ага эң жакын катмарга көрсөткөн басым кийинки катмарларга өтөт газ жана суюктук молекулалары баш аламан кыймылдашат ошондуктан алардын аракеттери бөлүштүрүлөт